¿Te has preguntado alguna vez qué dirían los animales, los árboles, las plantas o los minerales si pudieran hablarte? Existe un lenguaje común a todos los seres vivos, un lenguaje que nos conecta con un solo corazón, a través del cual podemos comunicarnos con todos los seres que habitan la Tierra. De esta forma podemos establecer un vínculo a niveles que creíamos imposibles. Imposibles hasta ahora. La telepatía es el lenguaje natural que compartimos con todas las especies del reino animal, vegetal y mineral. Mi trabajo es ayudar a los demás a recordar este lenguaje ancestral, con el fin de despertar ese anhelo interior de conexión con el todo. Gracias a este lenguaje podemos conectar con todo lo que nos rodea, entender a cada ser y de esta forma recordar nuestra esencia, recordar quiénes somos y por qué estamos aquí en este momento aprender a convivir desde el corazón único que todos compartimos. Mi nombre es Maribí Simona. Te invito a adentrarte en un espacio único de conexión con la vida. Es tiempo de recordar, es tiempo de reconectar. Bienvenido a Entre Especies.